А делали изотопы, оружейные плутонии, всякие-всякие дела. Вот, вот они. А вот, вот эта книжка, это как из, потом из этих вот вещей изготавливают готовые боеголовки. Ну, а там уже сами боеголовки. А это знаменитый еще месторождение шлема Альберода его не очень Это мне в день падения, в час падения Берлинской стены отломили 29 12 89 года. Игорь. вами. Вы, наверное, были в этом музее, да, Замлинг? Вот. Это сувениры нам вот такие, так сказать, дарили. Это, это трубы, угу. свинцовые трубы, арагонит охлаждался, так сказать, и вот в старых шахтах а, там 14-15 века, она вот это выросло за 500 лет такие вот э, наросты. Это Горбачев? Да, это Юрий, Юрий Михайлович. Это книги повис повиснут у Висмуту, Фрайбергу и Уранову. То, что у меня работает, работает пожалуйста. Это то, что мы рассказывали, это то, что мы документировали, чем я занимался. Тут смотрите, какая ситуация. Гранитный массив, все прогрето, трещина, ураноносная трещина жирная зона. Они, значит, э, где трещина жирная зона пересекается с продуктивным так называемым пакетом, вот, там формируется урановая зона. Вот закономерностями вот этими мы занимались. Вот ты скважину буришь, выявляешь вот эти так называемые жилы формации ККУ, которые связаны уран. Вот. И буришь скважины, и мы попадали скважины без клини, без всего, на глубине 800-900 метров попадаешь в узел, где 20 тысяч метров, где зона, регулярно нашей сопрягается вот с этим пакетом. То это вот печали, там 200 нагрузили, 850 метров. Там? Да, да, да, да, да, вот раз класс. А это вот самая новая книжка вышла «Рудный город». Она будет в трех томах. Это первый том. Просто классно. Эрцгебирги. Ну и вот эту книжку Э, это мне подарили вон даже надпись на 39 лет. Немцы в свое время, так что учебник минералогии немецкий. А вот это 53 -го года шикарнейший образец. Их всего три в мире было быть Три. Один у моего друга Зигфрида и один он подарил мне. 53 год урана. Вот это серебряные минералы, пустите, классно. Ну, все оно, конечно, мелкое, маленькое. Вот это что же пустить? Вон он, только сильно увеличенный. Вот, вот образец. Это то же самое, что и вот это. Ну и мышьяк самородный, ну, в виде кальцитов и так далее. Вот с этим все было и связано ураном. Вот Украине, конечно, Волыни. Вот это вот Шнекенштайн так называемый. Вот этот э, книжечка ему посвященная. Вон он, кристаллики. Вижу внутри. Кристаллики вот такие вот там. Самый большой, который находили там 17 что ли миллиметров, 18. Угу. Ну, а это вот разные, так сказать, ну, вот, очень старый образец. Самородный мешьяк, прустит, э, серебро здесь, все-все в этом вот. Редчайший минерал бегит. Ну, вот, вот такая вот Висмут, в честь чего назван это наше предприятие. Вот это вот самородный висмут. Сам лично отбирал на горизонте минус 2050 метр жила. А это уже это э, выращенные висмуты уже вот из... Ну, это тоже немецкий продукт. Вот из этих висмутов, вон, выращивает сейчас вот такие вещи. Вот, вот А вот, а вот это вот тоже это самородная вещь, но это искусство уже Вот, Вячеслав Александрович, вот, вот это редчайший минерал, э, он единственный во всей классификации, который содержит органическое вещество. С. Органика углеводистые сланцы, и вот в этот вот, его долгое время принимали за кальцит, но это уэллит. Девелит по-немецки, а здесь уэллит. Редчайший минерал, вон там в виде сердца, кристаллы вот такая маленькая хрень. Самородный углерод? Графит. Графит, самородный углерод, да. Ну, вот это. 1830 год, он шил уньон. Сам лично отбирал всех, лазил по этим вот выродкам. Ну и знаменитые бариты,